Boas pessoal, aqui quem fala é Smoke e trago-vos aqui um vídeo de como ter uh, o CS em terceira Aqui estão os comandos que eu estou aqui uh, a escrever. Agora vamos, escrever, eh, vamos meter em novo jogo e vamos ver como é que fica. Espero que gostem do vídeo, não se esqueçam do like e favorito e tchau! claim this love that you never started. You once destroyed a broken heart that was already shattered.